iki bagasi lek iki lintangnya ampun nakal tapi yo oh gisok gisok mana ampun nakal loh hmm -mm. hai sopo okay. apa namanya lagi lintang kayak eh, lintang oh lintang kan yang di, di langit oh sana <laughs>